Tohtori Octavius katosi siinä räjähdyksessä. Ja tohtori Mustekala oli syntynyt. <laughs> Smart. Ehdotan, että häivymme. Se sukkula saattaa tippua tänne ja räjähtää. En usko. Sukkulan kurssi on kohti tätä aluetta. Fort Lee idässä, uh, Forest Hills lännessä Arvioni mukaan se tippuu George Washingtonin sillalle. Bono, saitko Prometeum Exän? Joo, mut... Tänne sieltä ja heti. Poliisit ovat kohta siellä. Tullaan, Bobo. Tullaan. Hoidetaan homma joskus toisten. Sopii minulle. Kuinka kadunkaan sitä päivää, kun leikin ajan taulun kanssa? Pyörteen voima. Anna minulle kuolemattomuus, joka vie minut seuraavalle vuosituhannelle! Isä! Oletko kunnossa? Loistavassa! Elämäni kunnossa! Yritätte saada minut pettämään maani! En kerro kaavaa kenellekään, koskaan! Perään, hölmät! Hän pakenee! Oletko Eddie Brock? Kuka haluaa tietää? Minun pomoni. Mitäs nyt? Tässä on syy, miksi nimeni on Shocker. Eli Kuinka tuskallista haluat tämän olevan? Saat valita, missä ne valokuvat ovat. Hei, tappelu! Köpälät irti! Kuuletteko? Hitto on siellä! Tyhmä hämisrääpäle! Pilasit kaiken! Minulta loppuu aika! Niin minultakin! Pyydän! Sinun täytyy pelastaa Mac! Miksi tekisin niin? Hänet neogenisoidaan tai jotain! Neogeneesi? Oletko varma? Tietenkin! Pelkkä tuo sana saa minut tuntemaan itseni nuoreksi. Ainakin tästä saman tien lähteä kuokkimaan poikaystäväsi kirskeisiin. <laughs> Näytä, missä he ovat. Pysy kaukana kauniista koneestani. Kuuntele, bro. Sinu... Älä sano tuota nimeä! Olemme nyt Venom! Halusimme sinut, mutta ylenkatsoit meitä. Meillä on suuria suunnitelmia. Et tiedä mitään meistä, mutta me tiedämme kaiken sinusta. Carnage, on aika tyhjentää urna. Okei, okay, kumakalle! Olemme ottaneet sua! Oja hommasi! Herrani, vihdoin! Uusi maailma ja uusia sieluja syötäväksi! Sorry. Tervetuloa, veli. Olet kerjännyt verta nenästäsi jo pidemmän aikaa. Omapa on syysi. Sinä ja Odin ansaitsette kohtalonne. En tahdo taistella kanssasi, Loki. Mehän olimme veljiä, ystäviä. Taistelimme rinta rinnan, Odinin pojat, yhdessä. Miksemme jatkaisi sitä? Sinä teit oman valintasi. Olit aina kuuliainen poika. Pysyit aina sokeana Odinin valheille. Ja siksi saat nyt kärsiä. Tänne Mjolnir! Sinä ja jatkuva jaarittelusi etkö koskaan vaikene? Dr. Octopus. Ugh. Sä oot kyllä turvonnut. Missä sun lonkerot on? Mun kai pitää keksiä sulle uusi nimi. Tohtori Medusa tai Etana. Miltä se kuulostaa? <laughs> Voi olla hieman vaikea kutsua apua ilman rakasta kommunikaattoriasi. Toisin kuin sinä, opin virheistäni. Iron Man, Shield tai kukaan muukaan ei tule avuksesi. Tänään olemmekin kolmistaan. Sinä, minä ja Kostoni. Olen seurannut sinua niin pitkään, että tunnen sinut läpikotaisin. Olet melkein kuin perheenjäsen. Äh, kumpa tietäisitkin. Isä, sun pitää lopettaa! Me korjataan sut yhdessä! Minut on jo korjattu, Harry. Niin kuin sinutkin tarvitset vain vähän apua kehittyäksesi. Ei! Jätä Harry rauhaan! Minä ymmärrän nyt. Isä ei halua Harryä, vaan Venomin. Vain Venomin. <laughs> Samasta puusta veistetty.